För att limmet ska bli så riktigt hårt, stadigt och hållfast så behöver det tryck på sig. Och det är då som våra skruvtvingar kommer med in i bilden. Och eh, man ser till att man har lite grann att skruva på så att det ska vara mer skruv här och mindre där. Jag har någonting att skruva igen med. Och eh, då är det bäst har vi kommit fram till här att man tar eh, och tar den här änden, här biten först. Sidan liksom och klämmer till här. Och nu, nu, som sagt, det kan vara lite glidigt, den kan åka och fara, det kan vara bra att vara två. Så man skruvar åt den där rätt så hårt. Och så tar man åt andra hållet. Nästa skruvtring, Skruvtving nummer två, så den får jag återställa lite sådär så jag har någonting att skruva med. Och jag tar också min lilla skyddsplatta som jag pratade om i början. Den ska jag nämligen ha här nere. För här har jag ju slipat och fixat fint. Det är ju den sidan som faktiskt kommer att synas allra mest. Den kommer att vara främst när jag sen är färdig med min lampett. Den vill jag inte att den ska få en fult märke av den här skruvtvingen. Det kan nämligen bli lite märken av den. därför ska jag ha den emellan. Och eh, nu ska vi se här om jag får till det här. Jag ska spänna åt andra hållet. Och eh, ha den här emellan. Ska vi se. Sådär ja, nu har jag fått min andra skruvting på plats. Och hela tiden får man kontrollera att man har en, att man har en slät yta här. Det betyder att jag, har, att jag inte har rubbat min vinkel. Och jag torkar av lite lim här. Och känner efter. Ja, det känns bra. Och jag kan förhoppningsvis komma emellan och torka lite här också. För limmet vill man helst få bort så mycket som möjligt. För sen om vi ska behandla den här med olja eller bets så fäster inte det eh, speciellt bra på lim. Och vi vill inte hålla på att slipa i onödan om vi slipper. Så känner i alla fall jag. Ja, så vi torkar här bort så mycket som möjligt. Eh, och är man nu, vill man nu vara helt säker på att vi har den här 90-gradiga vinkeln som vi sen vill ha här på vår lampettshylla. Så. Så tar man och kontrollerar det. Man tar fram sin anslagsvinkel och kontrollerar. Då, då det är bra att, att det sticker ut lite grann så där som vi pratade om i början. Och det ser jättebra ut. Den ligger i fas. Den är Spänd ordentligt. Och nu ska jag lämna det här och torka och det tar ungefär eh, 30 minuter innan limmet har torkat ordentligt. Så vi pausar.